Buonasera, grazie, grazie a tutti voi, grazie di essere venuti, grazie di vostra curiosità e grazie di questa bellissima stanza che ospita mie parole di questo mio prodotto oggi per voi e soltanto per voi con il sconto. Domani io in un'altra città, in un'altra stanza, ma brutta, con altra gente, ma antipatica. Domani il mio prodotto si alza in sconto, domani non mi vado a fare sconto. Questa è la mia vita. Io sempre con il mio prodotto. Questa mia vita sempre, sempre che vedo il mio prodotto. Qua, là, sole, vento, freddo, pioggia, qua, là, qua, su. A volte non guai, a volte non là, perché non tutti interessati come voi. Eh? È la crisi tutti preoccupati, tutti tirchi, chi non tirchi è diventato tirchi, chi tirchi è diventato più tirchi, anche ricchi preoccupati. Io preoccupato perché vedo tutti voi preoccupati. Se io non lavoro triste, certo, ma io mai, mai disperato, perché io mai, mai, mai senza speranza, io mai solo, io sempre con il mio prodotto che è mia aria, mia vita, mio respiro, mio amico. Prodotto bello, prodotto nuovo, prodotto innovativo che voi tutti già conoscete, eh? tutti voi. Io prodotto gratis per tutti adesso, ma non gratis sempre. Il governo italiano è diventato nuovo Prossimo mese il mio prodotto non più va nel comune. Prossimo mese il mio prodotto costa molto caro se è ottimo, costa medio caro se è buono, costa poco se è scarso. Ma il mio prodotto non è scarso, eh. il mio prodotto molto ottimo, qualità sicura signori. È il mio prodotto super ottimo oggi per voi, soltanto per voi con il sconto. Domani stron si paga caro perché io domani vendo il mio prodotto presso normale dell'estero e il mio prodotto è caro, caro, perché è prodotto in Germania, tecnologia super avanzata, eh? tedeschi furbi, iniziare ricerca tecnologica dieci anni fa di prodotto, non c'era crisi, per questo furbi, tedeschi siamo prevedere il futuro, noi italiani meno furbi, noi italiani sempre il passato, ho passato quello, ho passato questo. Noi sempre nel passato. Noi italiani siamo passati, è da mo' che siamo passati. Tedeschi sempre vedere avanti, noi sempre vedere indietro. Mio padre, buonanima, diceva, vita non torna mai uguale, vita va avanti, vita è davanti, vita non è indietro. Davanti c'è la pancia, dietro c'è il sedere chi cammina non deve vedere passato, chi vede solo passato inciampa nel presente perché testa al contrario e chi è per terra non ha futuro. Tedeschi vivono con la pancia, noi italiani viviamo con il sedere. Figlio mio, mai confondere pancia con sedere, rischio andare indietro pensando andare avanti. Eh, eh, eh mio padre è ah, un uomo semplice ma non fesso, senza scuola ma con cervello. Oggi tutti, tutti, tutti con scuola ma senza cervello. Ma oggi io felice, perché voi belli, stanza bella, per questo mio prodotto oggi per voi con sconto. Io lavoro solo con prodotti di qualità, qualità ottima, non qualità scarsa io o produto qualità europea, non cinesa, qualità sicura, tranquilla, io serio. Io venditore professionale, non venditore dilettante, non ambulante, non furfante, non truffante, parlante, perché <laughs> parlare è il mio lavoro. Ma se io non lavoro, io zitto zitto, io serio, molto serio, anche troppo a volte. Io vengo da famiglia di venditore, mio nonno venditore, mio papà venditore, io venditore, mio figlio venditore, figlio di mio figlio venditore. È tradizione di famiglia. Tutti maschi di famiglia venditori. Mio figlio sette anni. Figlio di mio figlio non ancora nato, ma io so già che lui sarà venditore. E mio figlio sa che suo figlio sarà venditore tradizione di famiglia. La tradizione è una cosa che è così e basta, non si pensa, non si parla, è tradizione. E io so che mio nipote sarà ottimo venditore, come mio figlio. Speriamo, eh? <laughs> Speriamo che finisca la tradizione con mio nipote. Speriamo mio nipote come io, come mio nonno, mio papà, tutti maschi di famiglia venditori senza scuola ma con cervello. Donne di famiglia, tutte tenere denaro di vendita di prodotto, perché è tradizione di famiglia. E perché perché? Tutto, tutto, tutto, tutto. Mia nonna sempre diceva, donna tirchia, famiglia ricca. Io non ricco, perché mia moglie non tirchia. E mia moglie non tirchia perché io odia donna tirchia mia mamma tirchia, mia nonna tirchissima, mia bisnonna molto tirchissima, è eh, tradizione di famiglia, tutte donne di famiglia tirchie. Mia bisnonna, prima tirchia, pessimo carattere. Ma mia moglie no, signore moglie Noterchia, ottima persona. Ma torniamo del mio prodotto, signore, che se voi oggi volete con sconto sarà più mio ma vostro. Il ah. mio prodotto quando sto male uso io sto bene. Quando sto troppo bene uso sto malissimo perché il mio prodotto regola il metabolismo emotivo. Io ho prodotto pulito, buono perché vuole guarire. Io ho prodotto sporco, ottimo perché vuole morire. Troppo di mio prodotto fa girare la testa, poco fa svenire. Chi nasce urla perché mai usato il mio prodotto. Chi muore urla perché vuole usare ancora il mio prodotto ma non può perché deve morire. Signori, prossimo mese il mio prodotto non gratis. Colpa di governo italiano. Prossimo mese per tutti piccola tassa poi media tassa, poi alta e così via. Come acqua, luce, canone, rai, stessa storia, uguale, prima per tutti, gratis, buona qualità. Poi più aumenta tassa, più diminuisce qualità. Io non comunista, io realista. Comunista ma realista. Mio cugino cattivo capitalista perché troppo realista. Io giusto realista, perché realista è fidente. Tradizione di famiglia, eh? maschi, femmine, tutti, tutti, tutti diffidenti. Mio padre buonanima diceva, figlio mio, essere sicuro con i diffidenti o diffidente con i sicuri. Mia moglie, bella persona, perché è esattamente il contrario. Insicura con i diffidenti e diffidente con insicuri. Ma io sicuro, Signore, che vi ho prodotto piacere a tutti tutto gusto, tutte le necessità di persone, povera, ricca. Io ho prodotto buono per tutte età, età tutto, età giovane, età anziano, per tutte persone vere. Per persone morte il mio prodotto non funziona. Ma voi volete sapere il nome di mio prodotto? Eh? Tra pochi minuti io dico il nome di mio prodotto ma perché aspettare? Perché aspettare? Perché? Io ho cambiato idea adesso, eh? adesso dico il nome del mio prodotto. Mio prodotto chiama aria, proprio così, aria, quella inventata di Dio. Eh. Delusi? Vuoi aspettare altra roba? prossimo mese non gratuito prossimo mese ti con la tassa eh, se usi o no questo è un problema vostro è come l'acqua, la luce, la pulizia delle strade, il canone RAI se vuoi usarlo lo paghi se non vuoi usarlo lo paghi lo stesso i beni comuni vanno protetti con le imposte come gli animali nello zoo eh. sono gli imperativi della tutela per preservare sono necessarie gabbia e recinto ci vuole una piccola perdita di libertà. Sovente noi scordiamo quest'infimo particolare. Aspettiamola con queste fasulle filosofie da bar pasticceria, basta con queste inutili divagazioni inappropriate. Non perdiamo più il nostro prezioso tempo ed addentriamoci nell'esposizione del fornito catalogo APT, ovvero aria per tutti per elencarvi la variegata gamma di vantaggi da esso offerto alla nostra odierna clientela qui presente, nella qui presente stanza, nella qui eccelsa giornata. E ora il catalogo. primo prodotto che voglio presentare è questo. Osservatelo. All'interno di Curriculum c'è aria fresca, che è buona quando manca aria al nostro appartamento, muffetto, grande o piccolo così, eh? o quando voi sentite soffocare, spesso accade un luogo di lavoro, o persino un rapporto con un genitore, sposo, figlio. Mm? Questo prodotto, nominato in catalogo APT, boccata d'aria, scritto tutto attaccato, eh? Prezzo scontato per voi signori 10 euro. e eh, il manuale a tutti i signori, raccomanda la massima cautela. Perché più si sente l'asfissia intorno a sé, più si tende ad una sniffata tanto profonda quanto illusoriamente liberatoria, rischiando così di generare conseguenze penali punibili senza attenuanti di alcun tipo il secondo articolo è soprannominato il più prestigioso del catalogo. Ma prima, signori, devo confessare di non poter ignorare la perplessa confusione nei vostri visi, perché certamente vi state chiedendo come mai parlo in modo così astruso e incongruente, con questo sproloquio ricco di funambolico infantilismo, quasi fossi un demente inguaribile, avverso a qualsiasi elementare normativa della ADC, o per meglio dire della Fiorentina Accademia della Crusca, tranquilli, se terrete al guinzaglio la vostra appetitosa curiosità, in tempi venturi sarete soddisfatti. Sì, sì. Anche i miei primitivi bisogni saranno cortesemente attesi con l'acquisto di uno dei miei prodotti, altrimenti, altrimenti ma non voglio neanche pensare a quadro così cupo del nostro rapporto appena iniziato, signori. Eh? Scusatemi la doverosa parentesi. Il prossimo prodotto che voglio vendere chiama AF, aria fredda, indicato con persone con fame di Per esempio, quando c'è quello lì no, che senta a noi, a tristeza, a infelicidade, esmaronado de tudo, de tutti, sua vida é uma merda. Nessun problema! essere consumato in grande quantità. Tu puoi mangiare colazione, pranzo, cena, non fa bruciore, non fa male stomaco, non male. AF però deve essere preparato con MDC, Manuale di Coscienza. Prendo anche lui, eh. manuale bello, manuale colorato, manuale didattico, manuale fotografia passo passo. Eh. Oggi per voi signori, solo per voi, manuale presi scontato di 10 euro. Risciata culinaria. Ah. Ecco qua. Si mette un poco di aria in una frigidera, così. É né? visto come facile? Poi, si a fuoco, così, visto come semplice, poi, coscere un minuto fuoco basso, un minuto fuoco alto, vita pronta per voi, signori. Voi paura non riuscire, voi paura difficile. Basta seguire passo passo il manuale. Faccio piccola dimostrazione. Faccio piccola dimostrazione. Abbiamo detto. Si mette un poco di aria in una friggidera. Così. para sapocar, pode citar, para no não <laughs> Pode. Se achar da fogo, così. É Abbiamo detto un minuto fuoco basso. faccio un po' più veloce, la eh, faccio aderente. No? Ah. Bene, eh? Bene. Bene. Eh? Ah. Poi abbiamo detto. Un minuto fuoco alto. Si gira un po', eh? Eu faço un po' aderente mas sento già il profumo. É voilà! Ecco per voi A F, aria fredda pronta, piace tutto, piace donna, bambino, anziano, tutte! Minha moglie é muito brava a F, aria fredda. Anche mio cugino muito molto bravo. Allora, Ma andiamo avanti con il nostro catalogo, aria per tutti signori, eh? ci imbarazzo da scelta. Eh? Ecco alcuni nomi. AM, aria molesta. AS, aria sospetta. Bella questa. AE, aria inquinata. Interessante questa. Poi, ADT, aria di tempesta. ADG, area di guerra, DDA, darsi delle arie, costa poco questo. Eh? SIA, bellissimo, sospeso in aria, uh. AIA, appeso in aria, AMA, a mezz'aria, questo costa poco, eh? gonfio come un pallone d'aria aria di primavera, profumato questo, aria di matrimonio, aria di divorzio, aria d'opera. <laughs> E no, eh. Aria d'opera no. Un altro catalogo, un'altra faccenda, eh, un'altra musica. <laughs> Insomma, signore, io non so come evitare un atteggiamento durante della nostra celestiale conoscenza. Potrei... Facciamo così, lasciamo il mio anaforico andamento da venditore, cambiamo proprio tipologia di prodotto, qualcosa di più seminale, più dinamico, più fertilizzante, più più, più in sintonia con i nostri tempi, dove la solitudine del vivere cittadino e la fame e le emozioni estreme deforma ogni essere mite e fesso in un potenziale vampiro, in un questuante bisognoso di seriale sangue caldo. Sappiamo, è noto, i vampiri sono numerosi, i nostri familiari non sono protetti, noi non siamo a riparo dai loro denti affilati, dalle loro fameliche labbra pendono sorprese. E in un siffatto contesto, signori, il mio prossimo prodotto sarà per voi fondamentale per la vostra sopravvivenza. Perché se tenete ancora buon cuore la vostra respirazione nottambula, se ancora aspirate alla vostra umanità oggi così rigogliosa, comprate senza esitazione il prossimo articolo che sono in procinto di presentarvi Oggi per voi, signori, soltanto per voi al prezzo scontato del 40%. Io volevo non revocare tutti i ricordi, parlo per esperienza. Un triste accadimento mi ha costretto ad uccidere mia moglie quando durante una nostra routiniera pratica sessuale l'ho scoperta fissarmi con denti affilati e bavosa bocca, pronti a succhiarmi senza remore. Stordito dal mio gesto omicida, nei giorni successivi ho dovuto constatare, incredulo, effettivi cambiamenti anche in mio figlio. Eh, ricordi, ricordi. Come al solito mi ero addormentato mentre rileggevo la fiaba notturna. Quando mi sono svegliato col caldo tanfo larvoso che si sprigionava dalla sua dentiera infantile, gli occhini a mandorla tramutati, le manine pelose, rugose, ah, povero me, spinto di malavoglia a dilaniare l'intera famiglia. E stesso destino è toccato a mio cugino capitalista, con la sua figlia di appena quattro anni, solo che al contrario di me lui non ha fatto in tempo a svegliarsi al mattino la polizia ha trovato il suo corpo completamente prosciugato. Sembrava un fantoccio in attesa del suo marionettista. E la vampirella lì, abbracciata all'orsacchiotto tutto insanguinato. Io solo so veramente come sono andate le cose. Gli investigatori hanno incarcerato la babysitter rumena. Insomma, signori, felici o infelici che voi siate, se avete in progetto un'esistenza al di fuori di questa bellissima stanza, il mio prossimo articolo sarà per voi una scelta obbligata, perché sicuramente, sicuramente, di questo ne sono certo, loro sono qui. E qualcuno di voi non è quel che sembra, prodotto. Prodotto bello! senza roba chimica, solo roba naturale, non fa male pelle, non fa male naso, non fa male stomaco, non fa male intestino, non fa male neanche parte del corpo, eh? davvero, credere in me, io non bugiardo, mio padre buonanima non bugiardo, mio nonno, mio bisnonno, mio trisnonno, tutti non bugiardi, tutti conosciuti, tutta brava gente, tutti, tutti, gente di onore, gente di bene, bene salute, bene amico amicizia, bene carattere, tutti vuole bene, e tutti ancora vivi, tutti in casa mia oggi, tutti fare pranzo a casa mia, cucinato polpetta di verdura fresca fresca, tutti vivi, e a tutti odia calcio. <laughs> Perché calcio cosa Peppe Sona cogliona? mio nuovo prodotto buono per andare in stadio venete chi deve andare in stadio e odia calcio. Io sono andato contro Bogla per accompagnare mio figlio che ama calcio. Questo mette in me molta tristezza, perché mio figlio piccolo, già coglione, cresciuto da mano, come la peste del 400 uccide con febbre alta, vomito verdastro, acquosa diarrea. Voglio esprimere la mia più assoluta condanna nei confronti di quei tifosi che scorreggiano e che non tengono conto del cattivo esempio che potrebbero dare ai bambini e ai ragazzi sprovvisti di un'adeguata etica educativa, come mio figlio e suo cugino. Perché questi tifosi, con le loro rumorose, sgrammaticate esternazioni sonore, nel commentare qualsiasi accadimento della vita quotidiana, da, dalla politica alla moda, passando per l'avanzata ricerca scientifica, alle ricette culinarie dei grandi chef, con i loro assordanti prrr, trrr, i temibili puff, questi tifosi diventano, insomma, questi moderni esseri primitivi, sono i veri educatori dei nostri figli è il mio prossimo prodotto, signori, oggi per voi, soltanto per voi, con l'80% di sconto. Sarà un vostro fedele alleato nella guerra che tutti i santi giorni voi combattete contro i vostri figli per eliminare cattivi modelli socioculturali. E parlo per esperienza, eh? Parlo sempre per esperienza, come tutti i bravi venditori. Mio figlio, tornato dallo stadio, improvvisamente ha smesso di comunicare uno, due, tre, quattro lunghe giornate senza dire niente. E quando dico niente, niente di niente, eh? Io e mia moglie, preoccupati da questo suo mutismo, disperati, abbiamo telefonato al nostro cugino capitalista. Abbiamo appreso che anche suo figlio, tornando dallo stadio, si era chiuso in una gabbia inviolabile di incomunicabilità e che tale digiuno verbalico durava ormai da tre mesi, con sviluppi agghiaccianti per qualsiasi genitore. Capite bene? non voglio farla lunga, dopo una settimana hanno iniziato a odorare quella puzza tipica di quando uno mangia la trippa con i fagioli, il cotechino con i crauti, la senape, il peperoncino. Il loro figlio scorreggiava senza sosta e ritegno, addirittura guardando dritto negli occhi i genitori. E se sgridato o se il genitore non conosceva la sua muta necessità o richiesta, il figlio, rosso di rabbia, esternava un altisonante mix di puff, anche ogni 3-4 minuti. Ora un trr, ora un trr, ora il temibile puff. Finché i genitori non hanno capito che il figlio non aveva smesso di comunicare. Capito la faccenda? Il figlio comunicava con i PTP, cioè con i prr, trr, puff al che i genitori, aiutati da uno psicologo, da un foniatra, da un dietologo, hanno elaborato una nuova dieta ricca di aminoacidi, fibre grasse, con lo scopo di incrementare la flautolenza e la volumetria gassosa. E solo allora hanno ripreso il loro dialogo generazionale con il figlio adolescente nell'apice della sua tempesta ormonale e intestinale. Purtroppo però gli adulti sono aperti a queste nuove tecniche educative. Mia moglie è il tipico esempio della madre italiana, ancorata a rigide ed arcaiche metodologie latine. È ancora legata a una vecchia forma di dialogo con il mondo. Mio cugino, sua moglie, loro figlio, diciamo. ormai da tre anni non usano più le frasi normali, ma i TTP, ovvero sia, eh, se prima il papà e la mamma dicevano svegliandosi buongiorno amore mio, come va? Il figlio rispondeva in un certo modo. Ma adesso, quando il papà e la mamma fanno un puff, il figlio risponde con un zoo. Oppure quando devono coricarsi a letto si danno tutti la bella... <laughs> Che invidia! Sapere di famiglie tanto unite da riuscire a smentire la parlata generale del decadimento dei valori greco-cristiani ma è proprio per tutelare questi valori costitutivi della nostra civiltà che il mio prodotto entrerà nella vostra casa per restare per sempre. Io non scemo, non furbo, non intelligente, non imbonitore, non imbroglione, io non imbronciato perché oggi insieme a voi in questa stanza bella, accogliente, ma io oggi un po' triste, perché la mia vita, come sempre, per me inabitata, per me inarrivabile, per me inospitale, questa mia vita sempre la stessa, tutto, tutto, tutto, sempre, sempre, sempre invariato, tutti, tutti, tutti i giorni uguali, e diversi soltanto il metodo, per fortuna il sole, la pioggia, forse domani il sole e il vento, forse dopodomani il vento e la pioggia. È la notte, è la notte, mai completamente uguale, mai completamente diversa. A volte con la luna, a volte senza le stelle, ma sempre buia, dunque sempre la solita rabbuiata. Eh, piuttosto prevedibile è la notte, come le mie frasi, sempre le stesse, queste mie frasi, tutte identiche, tutte senza verbo tutte mancanti perché senza una parte fondamentale, tutto un errore, ma per me così più belle, frasi senza un braccio, una gamba. E perché mai verbi? Inutili. Il mio nuovo prodotto è buono per la vita senza una parte, buono per la persona senza l'amore, per il prete senza la chiesa, per il lavoratore senza lavoro, per il malato senza dottore, per la vecchiaia senza ricordi, la gioventù senza futuro, la vita senza la morte. No, questo no. Questo è davvero impossibile. Peccato. Eh? Bella l'idea della vita senza la morte, irreale, utopica. Ma oggi per voi, signori, soltanto per voi il mio nuovo prodotto a prezzo scontato, come la vita delle mie frasi, zoppe senza i loro vermi oggi per voi, soltanto per voi, il mio nuovo prodotto, come le mie frasi felicemente amputate. Vabbè, forse povere, forse assurde, forse solo un gioco, forse solo uno scherzo. Una grande accozzaglia responsabile come la mia esistenza di venditore di cose assurde ma niente depressioni, niente rimorsi per gli errori di un'intera esistenza, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti come posso, voi ricordi? Quel giorno, quel martedì, sono tornato a casa prima del solito, dopo pranzo. Ero contento di aver staccato dal lavoro perché non avevo combinato niente, nessuna vendita, nessuno è interessato nei prodotti, è come ecco, non dargli ragione. Non chiamo per avvisare che torno, non suono il campanello, non busso alla porta, entrando non dico amore sono tornato, amore sono io, amore dove sei? Volevo farle una sorpresa, ma la sorpresa l'ho avuta io, vedendo loro addormentati Lui russava, lei con la testa appoggiata sul suo petto. Dormivano come chi dorme dopo una lunga corsa, profondamente, con la bocca aperta, tutti e due con la bocca aperta. Deve essere stata una lunga corsa, forse senza sosta, o forse hanno fatto tanti sprint uno dietro l'altro, guardandosi occhi negli occhi, erano le tre del pomeriggio quella mattina io ero uscito dopo colazione io non faccio mai colazione a casa ma quella mattina mi ero detto oggi una bella colazione con mia moglie non sempre da solo al bar voglio augurarmi una giornata fortunata così lo voglio questo martedì nudi senza lenzuolo in giro non c'erano bicchieri di vino, vodka tutto tra di loro si è consumato senza l'ausilio dell'altro. I vestiti per terra dietro la porta d'ingresso, come succede nei film. Io in piedi dentro la stanza, come succede negli incubi, vicino al letto, il nostro letto, il loro letto. In silenzio guardavo i loro corpi sudati, immobili, mi sono acceso una sigaretta, sentivo l'odore del sudore nella stanza, così mi sembrava. Ero confuso. Mia moglie e mio cugino capitalista. <laughs> pensavo, fumavo, fumavo, pensavo. E loro due ancora lì dopo due ore immobili, abbracciati. Io a sedere sul letto. deve essere stata una corsa faticosa, ma il respiro era calmo, nessuno si è svegliato, nessuno russava. Il silenzio tombato. Mi sembrava di essere al cimitero, vicino alla mia lapide. E da morto io vedevo la realtà con occhi diversi. Dopo molte sigarette me ne sono andato sono tornato la sera a cena, come faccio sempre dopo una giornata di lavoro. Il nostro dialogo, lei. Amore, com'è andata oggi? Io. Va benissimo, bel posto, bella gente, una giornata fortunata ma stancante. Ma oh, io sono sfinita, ho dolore dappertutto. A giacche di stagione? Io dovrei dormire il pomeriggio, ma non ci riesco breve riposino nel pomeriggio fa bene <laughs> lo so ma poi dopo mi tocca rifare il letto ah lo so non ti piace il letto disfatto sai ero preoccupata non sapevo quando saresti tornato scusami se non ti ho chiamata tutto il tempo mi domandavo quando arriverà quando arriverà quando arriverà ci credo <laughs> vedi abbiamo fatto colazione insieme e ti ho portato buoni frutti da domani mai più colazione al mare. Hai ragione. Oggi ho raccolto buoni frutti. E i buoni frutti ci porteranno il benessere economico, e il benessere economico ci porterà un figlio. L'importante è seminare, fondamentale una buona semina, da buoni frutti. Il seme giusto da ottimi, ottimi, ottimi frutti. Sei di buon umore? oggi sono di ottimo, ottimo, ottimo umore. Per alcune settimane io facevo colazione con mia moglie, tutti i giorni per dare buoni frutti alla giornata. Poi uscivo, facevo il giro dell'isolato, aspettavo l'arrivo del capitalista, in taxi, non veniva mai in macchina, in taxi. Poi nel pomeriggio entravo, sempre la stessa scena di osservavo Mi accendevo una sigaretta e poi tornavo la sera. I buoni frutti della giornata, così proseguiva la mia vita, lavorando senza animo, umiliato, aspettando i buoni frutti del raccolto. E lei era sempre di buon umore, sempre. Ogni giorno mi trovavo abbracciati, addormentati ma ogni giorno li un posto diverso, una volta in salotto, sudati sulla mutente, un'altra volta entrambi russanti dentro la vasca da bagno, vuota, una volta abbracciati dentro allo stanzino, tra i detersivi, l'aspirapolvere, gli stracci, i sacchi dell'immondizia, e io lì con la mia sigaretta. Non lavoravo più, facevo finta non ce la facevo più a vendere cose assurde a persone di cui non me ne fregava niente. Volevo, ma non riuscivo. Non riuscivo. Tornavo la sera a casa e tentavo storie, clienti, stanze, commissioni, fasulle trattative, finte preoccupazioni, buoni frutti della giornata. Chi semina coglie e finalmente il raccolto arrivato tutti emozionati. Non era male come raccolto. Non mi assomigliava. Lei diceva di sì. Lui concordava dicendo, cugino, con l'attesa, felice. Aveva ragione, era emozionato. Ho fatto diverse foto, raccolto tra le braccia della mamma insieme al capitalista, come me, commosso sembrava doveroso immortalare momenti della loro gioia familiare. Il mio cugino e la sua sposa hanno regalato hanno raccolto la cameretta, tutto il corretto, passeggino, sanità pediatrica privata, una nuova lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde. E per molti anni mio cugino e la sua sposa affettuosamente hanno pagato anche per le babysitter, la scuola staniliana, privata, perché quella pubblica fa schifo. E anche le nostre vacanze, sempre 15 giorni in montagna, 15 giorni al mare. La palestra per mia moglie, la piscina, lo squash per me, l'atletica, il basket, la scuola calcio, il raccolto che cresceva beato in una famiglia felice. Non erano male quelle foto, eh? Dico quelle che ho fatto all'ospedale dopo il parto quelle dei genitori del raccolto addormentati, nudi, in camera, nell'ingresso, in cucina, nell'ipostiglio, nella vasca da bagno, quelle non l'ho mai fatte. Chissà perché. parlato delle corna vere o false soltanto come utile introduzione al nuovo prodotto. Lo sapete? Un venditore è credibile quanto basta per farvi spendere. Le parole sono cusci vuoti, non valgono niente i significati delle frasi, contano solo gli sguardi. E solo dal mio sguardo voi riuscirete a capire cosa sono veramente. Un venditore bugiardo, uno schizofrenico, uno che si è allontanato dalla realtà per non soffrire, uno che ha piacere a far perdere tempo alle persone, forse solo uno sempre più consumato da se stesso. A voi la risposta, se sentite bisogno di una risposta. E adesso guardate, e io vi parlerò del mio nome